Məhəmməd Hadi, Türkün nəğməsi. Türkün tökülən qanları bihudə gedərmi? Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan həbsi hədərmi? Dörd ildə verilmiş bu qədər can hədər olmaz. Məfkurə yolunda tökülən qan hədər olmaz. Qiymətli olan xun şəhidan hədər olmaz. Dul qalmış olan növhi nisvan hədər olmaz.'' Bax sən sonuna, himməti türkan hədər olmaz. Bədbəxt olan əfxani yetiman hədər olmaz. Türkün tökülən qanları bihudə gedərmi? Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan həbsi hədərmi? Qan ilə qazandıq zəfəri, verməriz əldən. Xof eyləmədik atəşi dəhhaşə düvəldən. Bir zərrə belə Qorxmayırız dəsti əcəldən, İstərsə cahan sivrili varsın da təməldən. Türkün üzü çevrilməyəcək səmti əməldən. Türklər geriyə dönməyəcək müslih əməldən. Yüksək yaşamaq istər ikən cümlə miləldan, Türkün tökülən qanları bihudə gedərmi? Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan حپسی هدر می